hampa jangan buat YouTube channel selagi hampa tak follow Bro Jet Share. Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan stay at home. Kita kena putuskan rangkaian COVID-19 bersama-sama tau. Okey, seperti semua orang tahu, hari ini kita kena lanjutkan lagi PKP sampai 28 April 2020. So, aku harap tak ada lagi lah orang duk tegak, duk keluar-keluar rumah apa semua tu. Okay, tanpa melengahkan masa, aku adalah Yasemron. Aku channel ni banyak dengar aku boleh tiap pasal Facebook, pasal YouTube dan benda-benda yang berkaitan digital, marketing, content creator semua tu lah. So, hari ni apa aku nak share adalah hampa jangan buat YouTube channel selagi hampa tak follow Bro Jet Share. Okey, siapa Bro Jet? Bro Jet Share tu ni aku tunjuk. So sebelum tu subscribe lah Macam bro tu okay. Ni bro jab share ni Bro jab share ni adalah seorang sabahan content creator Aku kenal dia 2018 Time Aku buat YouTube channel bulan 2, 20, 2 bulan 2 2019 dia buat 2018 Disember ujung tu. So dia baru buat awal sikit pada aku lah. Tapi dia punya subscriber sekarang dah 90k. Ha 90k lah. So sebab apa aku harap hampa kena follow dia ni maksudnya kalau hampa tak nak buat YouTube channel kena follow dia ni sebab apa dia ni share dia memang share apa nama konten-konten dia tu memang dia pecah habis dia memang tolong habis YouTuber pemula beginner macam aku ni memang dia tolong kau-kau lah dia ada siap buat dia ada siap buat playlist untuk YouTube sharing saja Okay, kita dah buka satu. Ada 52 video untuk YouTube punya sharing saja. So dalam video-video ni banyak gila yang amat berguna untuk YouTuber orang yang baru nak start buat YouTube ha, kena ni memang manfaat gila. So aku tahu mungkin YouTuber Malaysia yang full yang tengah duk buat YouTube mungkin dah jumpa lah dia ni. Aku tapi aku nak share juga sebab dia ni memang banyak banyak bantulah hangpa kena follow rapat dia punya content pasal YouTube sharing ni. Cuma dalam banyak-banyak sharing ni aku suka satu benda yang dia share. Uh, satu benda tu nama dia TubeBuddy. Dia plugin untuk YouTube dia macam external punya plugin untuk YouTube. TubeBuddy ni aku pun dah ada dah TubeBuddy dulu ke tak ada so hangpa boleh tengok link kat bawah tu. TubeBuddy bagi aku dia satu plugin yang tolong untuk naikkan view hang dan subscribe hang dengan cara menggunakan SEO dan tag. So, <tsk> ala tag yang macam kita duduk tulis kat bawah-bawah tu. Bila hang upload, ya. Mana tag? Kat sini boleh nampak tak tag dah. Buka channel aku ah. Eh. Ha, tu dia banyak nampak nama Yasi Amro Nothing But Better Vlog Vlogger Malaysia Kedahan FBF Facebook ha, Basically sebab aku banyak cerita pasal Facebook How to Cara buat iklan Facebook Cara buat FBF ha, Semua saran semua ni Tag ni Di ubadi dia banyak Recommend dia akan bagi Keyword-keyword yang recommend Untuk Kita yang tak tahu apa yang tengah Hot dalam Google search ha, sebab Google kan uh, YouTube kan ada Google so benda yang sama lah sebab YouTube pun dia SEO e juga so dia memang bantu lah. so dengan keyword-keyword ni orang boleh jumpa hang so TubeBuddy ni dia dia akan suggest keyword ni sesuai tak keyword ni sesuai tak berapa searching apa tak apalah nanti pasal tu aku akan cerita lebih tapi sekarang ni nak fokus <laughs> on project share lah okay. kalau tengok dia punya content project share dia bukan saja share pasal uh, YouTube tips-tips dia pun ada share pantang larang hangpa kepada beginner jangan buat benda ni lepas tu dia ajak macam mana nak buat daftar Google AdSense lepas tu macam mana nak dapat 1000 subscriber memang bagus gila so dia ni memang kira <laughs> beban macam mana cakap tak tahu lah macam mana nak balas jasa dia ni sebab memang Tuhan ni lah boleh balas <laughs> jasa dia sebab bro bro, bro share punya sharing ni memang apa nak ayat yang susah duit tak keluar tapi <laughs> susah lah ada isteri aku sebelah ni <laughs> dia tak keluar ayat dia ah, okay. sebab apa yang bro Jeff share bro Jeff share sharing ni ha, ah, <laughs> susah sebab dia ada dua share apa yang bro Jeff share sharing ni adalah untuk membantu kita YouTuber Malaysia yang baru nak start dari 0 sampai 1K dan dan lagi-lagi lah lepas benda tu dan semoga dengan apa yang dia share ni dia diberi kebaikan dan kejayaan di dunia dan akhirat yang tu je lah aku boleh doakan sebab aku dah tak tahu tak tahu cara macam mana nak terima kasih kat dia and then aku harap uh, Bro share terus beri manfaat kepada YouTuber-YouTuber yang baru nak start termasuk aku aku pun baru 300 lebih lambat dengan nambah 1k tapi maksudnya kita sama-sama growing insyaallah ok untuk tube body insyaallah next video aku akan buat tapi aku buat uh, sikit je lah kot sebab aku pun baru-baru start so tak ni sangat apapun jangan lupa subscribe saya Brun semoga kita jumpa lagi video akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see ya assalam oi <laughs> <laughs> Okay.